大家好，今天是二零二一年十一月二十三日，星期二。今天呢，咱们来聊一个石油大战的话题。呃，最近这一个星期呢，这个比较热的一个新闻就是，随着这个石油国际油价一直在涨。 然后这个拜登呢，这联络各个这个大的消费国吧，呃，希望用这个释放战略原油储备的这个方式来压低油价，因为呃，他自己的在国内的这个支持度呢，已经是有史以来最最低的，就是最不受支持的一个美国总统了。那么他有一个短期要压低这个通国内通货膨胀的这么一个政治要求。 那么他呃现在的消息出来呢，就是他大概其已经联系了日本啊、印度啊。那么我们今天呢就想呃回答这么几个问题：第一个呢就是欧佩克到底有没有在操纵市场？第二个问题呢就是美国手里到底有什么筹码可以跟欧佩克抗衡？第三个呢，我想大家都想知道最终谁会赢得这场石油大战？ 第四个题目，也就是对我们大家都有实际意义的，就是面临这么一个非常重要的一个时刻吧。 那么我们作为投资人，我们应该如何呃配置我们的资产？然后在这个过程中实现保值和增值？先看一下正在发生的吧。那么今天的美国呢如期的宣布了它释放五千万桶战略石油到市场上。那么市场对于这个消息或者说这个行动的反应呢，就是消息出来以后马上跌了大概百分之二，但是没多久又开始继续往上涨。那么我刚才看了一下收盘的时候。 呃，就是距离股市收盘的时候，大概是石油上涨了，呃，比昨天上涨了百分之二点四左右。所以呢，这个其实这个文章里头说的呢很有道理，就是什么呢？因为你释放五千万桶真的没有什么用，因为美国一天的所要消耗的石油的这个消费就是两千万桶，那么五千万桶相当于两点五天的用量，那就相当于也就是给欧佩克放了一个。 长周末，所以你不可能说这个五五千万桶这个石油能够就让欧佩克就低头了，那么只是一个，应该说这只是一个呃姿态吧，让欧佩克。 稍微，特别是在欧佩克下礼拜要开会之前，让他们能够正式的再重新考虑一下是不是要增产，大概也就是这么一个情况。那我们要探讨的第一个问题呢，就是欧佩克到底有没有在操纵石油市场？那么为了回答这个问题呢，我们想，呃，用这么一种方法，我们来看一下，呃，在疫情。 发生前，二零一九年世界经济的这个情况，也就是 GDP 的这个水平。然后我们再看一下现在，也就是二零二一年的 GDP 的这个情况。那我们比较这两个数字，我们就知道世界的经济在从这个总量上来讲是，比如说增长了还是降低了。那么有一个数有一个比例出来。那我们再比较二零一九年欧佩克的这个产量。 和它今天的产量，我们看它们是不是这个产量跟这个世界的 GDP 的这个走向是一致的。那么如果是一致的，那么基本上我们认为，不管是有没有缺口啊，有没有供给的缺口，那我们认为欧佩克那就没有问题的，对不对？那么如果说这个是有一个背离的话，那么我们就可以判断说欧佩克那么就是在操纵市场，对不对？因为市场如果在不需要的时候你去提供。 额外的这个这个供给，那供给，那么实际上就是一种倾销，对不对？如果在市场需要的时候，你有这个能力，但是你不提供足够的产品，那么这就是在囤积居居奇，对不对？所以，我们现在呢，就先来看一下这个世界经济的情况。 这个呢是我在网上找的，这个过去几年的这个全球 GDP 的这么一个数字吧。那么大家可以看，呃，从这个2019年呢，大概是87个 trillion 这样，呃，然后2020年由于疫情的冲击，那么 GDP 降成了84个 trillion。呃，我们这里不太关心它的这个人均的了哈，因为那个是考虑可能贫富分化呀什么这些更重要一些。 我们只考虑总量，我们就看一下，因为2021年还有一个月，所以呢，2021年还没有一个官方数字出来，但是呢，已经有因为已经十一个月都过去了嘛，呃，各种机构都在预测它的这个2021年的情况。那么我们这里呢，拿一下这个叫，呃，IMF，就是国际货币基金组织的这个预测。那么它这个预测呢，就是2021年的。 全球的 GDP 还会增长百分之五点九，那么明年呢会降成百分之四点九，然后它还有分这个发达国家和呃发展中国家的这么一个分项，啊，那么我们这个有了今年的这个增长的速度为百分之五点九，那么很简单，因为我们已经有了二零二零年的数字，所以我们呢就把这个二零二零年的数字。 八十四，啊，就是八万四千七百零六个 billion，这么一个，啊不是，这是个 trillion，sorry，这是个 trillion 的这么一个，呃 GDP，把它乘上这个一百分之一百零五点九，这也这个算出来呢，就是二零二一年的 GDP 的情况，对不对？ 然后呢，我们二零二一年的情况再除上八万七千零六百零八，也就是二零一九年的数字，那我们得出一个什么呢？我们得出一个百分之一百零二点四。这个数字告诉我们，全球二零二一年经济的规模比二零一九年，不是比二零二零年啊，是比二零一九年。 增加了百分之二点零四。嗯，那我们现在看一下，欧佩克呢是不是在根据呃这个全球经济的这个复苏的速度来调整，来适当的调整它的这个原油供给量呢？那么大家看到的这两个这一个图和一个表呢，是我从这个欧佩克的十月份的。 月度市场报告里面直接摘出来的，这就是他们自己的一个官方的数字吧。那么咱们先看左边的这个图，左边这个图呢说的是，呃，主要是供给量的这么一个情况。那上头这个线图呢说的是整个全球的供给量，那么就包括欧佩克和非欧佩克国家的这个产量。那么在疫情前，也就是 第一，第呃最左边的是一九年的十一月的时候，那么全球的供给量是一百零一点七个啊 MB 啊 slash D 呢，就是说是 million barrel per day，就是每百万桶每天。那么到目前为止，或者说到十月份为止，那么目前全球的供应量是九十七点六个。 百万桶每天。那么换句话说呢，虽然经济全球的经济已经恢复了，那比比起一九年已经上涨了百分之二点四，但是全球的这个石油供应呢，呃，反而比一九年还要低。那么这个也就解释了为什么呃，目前的这个油价一直在不停的在上涨的这么一个根本的一个原因吧，就是来自这个供需的。 不对称，那我们再看一下具体，因为这是一个全球的供给的情况，啊，那么我们具体看一下欧佩克的情况。那么欧佩克在去呃二零一九年十一月的时候，它的供给量呢是二十九点一个 million 呃百万桶每天，也就是差不多是三千两千九百万桶吧每天。 那么一直到十月份，他们的数量是二十七点五。那么这个数字在大家在右边这个表里头呢，也能够得到印证，就是它最后这一行，total o p e c 呃，total o p 克的时候，十月份的时候它是二十七点四五三，所以基本上就二十七点五。那么我们怎么来衡量它这个供应量跟世世界经济的产量是不是呃这个经济的发展情况是不是匹配呢？我们。 在上一个图里头，呃，算出来，我们经济，呃，二零二一年的经世界经济比起二零一九年，还是增长了百分之点四二点四。那么如果按照这个速度的话，那么欧佩克一九年的产量是二十九点一个这个百万桶，就每天有这么多个百万桶。那么如果按照世界经济的发展速度，那它今天的合理的这个供应量应该是。 二十九点一乘以百分之一百零二点四，应该是二十九点八百万桶每天，对不对？但实际上显然它这个要比这个低好多。那么它现在只有二十七点五，那么中间的这个差呢，差了两点三个啊百万桶每天。 我们来看一下它这个十十一月份的这个欧佩克的市场报告上，它在这个封底上有这么一有这么两个表格吧。然后就是说它的这个数据的根据呢，就是说，呃，大家看这儿，它第一行是呃说的这个是全全球的这个石油呃需求是九十六点四，怎么算出来的呢？那么就是说。 因为二零二一年比起二零年，那么它的这个需求会扩张百分之五点七，这个基本上跟这个国际货币基金组织那五点九，呃，还是五点七是差不多是一致的。那么它这个好像看起来是好像挺有道理的。那么明年呢是呃一百个百万桶每日，那么是因为预测的那么呃二二年对二一年的经济增长是百分之四点二。 但是呢，它这里头有一个什么问题呢？就是，嗯，也许在一个正常的年份里头，它这种算法是可以的，是能够说得过去的。但是我们知道，二零二零年是一个史无前例的这么一年，对不对？由于疫情的冲击，整个的全球的经济都乱了套了，对吧？而且，呃，其实这个疫情对我们的影响之大，哈，有人。 其实已经把把它比比作第三次世界大战，因为不管是从死亡的人数，还是从持续的时间来讲，其实它都已经超过了前两次世界大战了。所以在这么一个极其不不寻常的这么一个时候，那么你拿去年的这个需求来作为基准，来算出这个所谓的全球的供应量，这个实际上这个模型啊也好，这个算法也好。 或者这个逻辑是呃是有问题的，为什么呢？因为去年这个疫情让所有东西都中断了，有很多的需求都被压抑了，对不对？就像我们还记得去年的时候有负的三十六块钱每桶吧，这个原油宝是吧？导致很多的这个投资人这个血本无归。那么你能说那个是一个正常的情况吗？你要是那么你要那么说的话，那你欧佩克你要不要？ 按你那时候的这个产量，然后每桶三十六美金给我们这个石油消费国补给我们呀，对不对？所以，那么这个其实我相信这不是一个特别说很难能够发现的这么一个逻辑上的呃漏洞。那么，但是欧佩克呢，他没有去纠正这个漏洞，为什么？因为对他有利，对不对？什么东西对欧佩克有利呢？就是欧佩克呢，它。 越是生产的少，然后如果在生产的少的情况下，价格还能上去，这个是最理想的，对不对？因为石油是一种非常刚性的一种需求品。那么现在的这个现代的全球经济是离不开石油的。那么你不管多少钱， <laughs> 理论上你都得买，对不对？你要没有石油，基本上整个国民经济就。 转转不起来了，所以在这种情况下，它实际上不是说生产的越多越好，而是生产的越少越好。但是呢，它又要给这个世界也好，给这个这个消费国一个一个说法呢，就说你不能，对吧？你故意不生产，然后把价格抬高，最后我们得到的还少，你挣的钱还多，这个不行。所以，但是呢，站在欧佩克的角度讲，任何的一个这个算法。 或者解释能够证明它少生产是合理的，那对它就是有利的，对不对？那么我看到这个表的时候，我就想，我说它这个它会不会这个就是疫情以后用的这种算法？也许它过去的时候用的是一种更，比如说平均值啊，或者用一种更合理的这种模型来估算这个真实的。 这个全球的石油需求，后来我就看了一下他，我去欧佩克那个网站又看了前几年的他这个月度报告，那么我看到了去年吧，看到了呃二零年，我看他也确实是用这个，呃这个需求量，就是以用前一年的需求量来算的，大家可以看现在我呃我们能看到的是他二零二零年二月份的这个报告。 上呢，它确实也是用的19年的这个99.7的这个量来，呃，算上这个0.9的 GDP 增长，然后预计预计，啊，的这是一九年对一八年的预计了。然后它算这个20年的，当时在二月，我为什么选二月呢？就是当时月疫情还没有发生，对不对？疫情呃影响市场，特别是呃在欧佩克跟 俄罗斯那个谈判谈崩之前，那个是发生在三月份，所以这个报告基本上是还没有受到疫情的影响。那么这个时候，它算出来二零二零年的这个需求是一百呃个，也就是一亿桶每天一亿桶。那么它算出来呢，预估呢是什么呢？是二零二零年对一九年的 GDP 增长是百分之一。那么我虽然没有找到我想要的哈，就是它可能。 没有在这个需求上，呃，怎么说有一个更好的一个模型哈？没有发现证据证明他二零二零一一年确实是在有点儿这个操纵这个数据。但是呢，这个百分之一，大家看哈，他在他的报告里头，去年二月份的报告里头，他用的二零二零年的 G D p G D P 增长是百分之一来估算他这全球的这个需求量。 这个就很有意思，为什么呢？因为呃，全球的经济虽然发达经济体哈增长个百分之一、百分之二很正常，但是全球经济很少会增长这么低，对不对？当然去年是是衰退，那是一个那是一个意外的事件了。但是正常情况下，我不知道它这百分之一是哪儿来的。所以呢，我做了一件什么事儿呢？我就又回到货币基金组织，我看他们当年。 在二月份对 GDP 的增长是什么一个预测？这是我找到的数据。那么大家可以看，在同样是货币基金组织，那么它在两啊这个二零，也就是去年二月份时候，它对全球增加呃这个这个增长的预期，在二零二零年的年初的时候，预计是增加百分之三点三。 然后二一年是百分之三点四，对不对？那么你看就是这样了。这个 <laughs> 欧佩克显然就是说什么东西对自己有利，他就拿过来，对不对？呃，对自己不利的呢，他就用另外一个对他更有利的数字来算。 那么同样是 IMF 的这个数据哈，它就人家 IMF 是预计是百分之三点三的增长，结果它放在自己报告里只用了百分之一，这样它就可以把这个整个这个需求这个数算低，那么也就得到了它可以生产更少的这么一个根据，对不对？所以你要从这个角度讲，其实它这个，呃，至少是它这个阅读报告，在我看来它是。 他是有这个、这个玩弄这个数字的这个嫌疑的。当然你也不奇怪，因为他毕竟不是一个独立的那么一个研究机构嘛，他是为他自己这个、为他自己的这个议程来服务的，对不对？他的目的就是要啊，大家都少少生产点，但是钱不少挣，对不对？这样又轻松，而且还能这个是吧？千年万年这个、这个。 这个这叫怎么怎么说？呃，这个这个好日子一直能能过下去是吧？但是呢，另外一件事情，我在回看了他这些报告里头，我发现有一个很有意思的共性。那么就在这里，我用红的这个框来标给大家，这个很有意思，就也是在他每一个月度报告的封顶上会有这么一个数字，是这是数字什么意思呢？这个数字它会估算。 这个按照它这个，嗯，呃，怎么说呢？合理的这个全球需求的这个速度，那么现有的商业库存能够能够够这个全球经济用多长时间？那么在也就是也就是这个月的这个月度报告里是六十二。 之前呢也差不多是六十几、七十几，对不对？然后去年你看我去年二月份找着这三个数字，也是在六十左右。所以你看到什么呢？你看到它这个不管是成文的还是不成文的哈，嗯，欧佩克似乎是在，它不管它这个数字怎么加加减减啊，挑挑挑挑减减吧，然后它最后似乎要达到的一个目的就是让全球的这个库存。 不让你超过两个月的时间太多，对吧？你太少的话呢，有可能会造成这个经济的，比如说这个停止啊，或者说对吧？这是不合理的。但是他就不希望你太长，因为你长了以后呢，你对他的议价权就有一个有一个抗衡的这么一个一个能力，对不对？他似乎他是在控制这个全球的。 这个库存能够满足需求的这个时间，那么如果呢，你比如说像这个在二零年九月的时候库存那么多，那他就想办法呢把那个产量降下来，让你这个库存降下来。那么如果这个库存低于，我相信啊，如果库存在低于六十亿，而且呢，我认为很可能就是在未来的短期内很可能会发生，因为现在这个库存消耗的非常快。 那么它降低的时候呢，它欧佩克就应该是适当的稍微多产一点，这样不会造成太多的这个抱怨也好，是这个或者说达到一种平衡。那不管怎么说吧，那么从我们目前来看，这个欧佩克的数字啊、它的报告啊以及这个这些细节吧，我认为欧佩克毫无疑问是在操纵市场，而且。 当然，这也不是什么那个这个多么了不起的发现啊！因为欧佩克之所以存在，就是为了就是个石油卡塔尔，对不对？它就是为了操纵市场才存在的这么一个组织，对不对？那么，只不过呢，用这些数字呢，我们看到它确实是在非常精心的、非常仔细的、非常小心的在操纵市场，所以这一点是没有疑问的。 那那那站在这个消费石油消费国的这个角度，包括中国呀、美国呀、日本啊、呃，还有印度啊这些大的消石油消费国的角度讲，那么到底有石油消费国有什么样、有多少筹码可以跟欧佩克抗衡呢？那么就像上一个这个图里的我们看到，当然最这个最明显的一个筹码就是这个。 商业石油储备，对不对？那么 <clears throat> 我们当时也，我们刚才也说到了，这个欧佩克显然就是在控制你这个筹码，不能让它增长的太多，以至于它可以跟你这个分庭抗礼，对不对？所以呢，但这也因为它是毕竟它是最大的一个石油输出的这么一个。 组织吧，特别是现在又加上这个欧佩克加，把这个俄罗斯也算进来。虽然俄罗斯不完全听命于他吧，但是他们本身就是一个协调的关系。这个在经济学上讲，可能就叫一种叫 collusion 吧，就叫共谋的这么一种呃关系。所以，啊，那他们控制的石油的量就能够，他们如果想控制你的这个商业的这个储备量，他们就是可以做到了。 所以这也就是作为消费国，它能够有的这些，总体来说的筹码，就是这六十多，就是这两个月的这个石油储备，对不对？那么具体到美国有多少的啊？这个包括这回拜登他说要释放的叫做美国战略石油储备，对不对？它叫呃，strategic petroleum reserve 呃 reservation S P R。 那么这个是这个美国这个能源局呢，它是把这个石油储备的这个数字是公开的，它每一个月哈，不是每个月了，应该是每个星期都会公布这个最新的这个数字。那我们看到在这儿呢，就是啊，这个是整体的原油的储备，它叫 including SPR，就是含有了战略储备，那么一共是。 一百，啊，这是多少？这是个 barrel，那么也就是一点八十八亿桶，对不对？然后呢，它这个第二行呢是它的整个的石油储原油储备，刨去了 SPR，就不含 SPR，那么它这是十二亿桶。那么这两个数字我们一减，得出来是什么？ 就是美国的战略石油储备，对不对？那么减出来就是六百个，差不多就是六百个 million，也就是六亿桶。那么刚才咱们看到那个新闻，其实也看到了，但是呢，就是我在呃这个呃危机上有这么一个数字哈，但是这个信息呢，它最新的也就到二零一五年，但是大概大概其的这个数量级是差不多的。那么全球呢？ 每天的需求量大概就是在九十八个这个百万桶每天，对吧？那么美国呢，在若干年前，我记得我在呃一二年、一三年学这个时候，那么他当时是十八个 million 这个 per day，那么差不多呢，现在就变成十九，那么。 呃，到今天这个时间呢，大概也就是二十上下，对不对？那么对比刚才呢，相当于美国的战略石油储备有六百个 million barrel，这个六六百个百万桶每天。那么如果用二十呢，那正好就是一个 magic number 是什么？三十天。所以换句话说是什么呢？那就是说这个。 呃，这个经合组织成员国，也就是所谓的发达国家呢，原油储备够用两个月。那么单独的算到美国的战略原油储备，用能用三十天，就是这么个情况。当然，美国这个不含有它这个商业的储备，呃呃，不是说这个三十天用完了以后，美国就没有油了哈。美国还有这种这个商业实体，他们在比如说像库欣啊什么这些地方。 存储的那些原油，但是基本上这个就是整个发达国家也好，美国手里头有的筹码能够跟欧佩克抗衡，就是靠这两个月，最多两个月，少到一个月的这么一个石油储备。那么具体到这个。 这三十天的储备也好，六十天的储备，那么它怎么能够跟欧佩克来博弈呢？那么这个我画了这么一个表哈，基本上呢，呃，这个列呢就代表，因为现在美日呢基本上是达到了一个协调，呃，这个而且这个不奇怪，因为日本嘛。有这个日美安保条约在这儿，所以它肯定是紧跟美国的这个。 指挥棒的，这是没什么可说的。那么这个消息说呢，说是拜登跟印度跟这个莫迪也在谈这个，但是新闻呢都有点含糊，好像印度呢，呃，也不一定加入或者不加入呢，也没有也没有一个准数哈，也不知道能够呃有多少储备可以可以释放跟这个欧佩克对抗，这都不清楚，只是说印度有可能是也在协调之中，对不对？ 那么中国呢，这就更不透明。呃，但是据说呢，这个是在前一个多星期前的这个这个拜登这个习拜习会上，号称是说谈到了这个战略储石油储备这个这个问题，但这个不奇怪嘛，对吧？因为这是他的一个优先，这是拜登的一个优先事项，所以他呃跟中国协调也是非常合理的。 那么第三列呢，说的就是欧佩克的情况，对不对？然后第四列呢，是我们对油价的一个描述。那么第一列呢，就是代表在有三种不同情况下的博弈的结果。那么第一种博弈呢，就是对欧佩克最有利的一种博弈是什么呢？就是现状。如果美国、日本、中国，就是说消费国什么都不做，那欧佩克什么也不做。 那最后结果是什么？那我们在油价里头有两个箭头，我们第一个箭头代表的是短期，第二个箭头代表的是长期。那么显然，如果什么就是没有国家去跟欧佩克硬刚，那么就按照现状这么涨的话，那显然短期油价也会上涨，因为油价现在就是在上涨。那么长期就更不用说了，对不对？ 呃，这个长期的原因有很多了，对吧？一个很重要的原因是，这个现在拜登在推的这个绿色大跃进，对不对？所以有些事情其实是有点儿有点反常识的，就是说，呃，很多人呢会认为，你看我在绿色大跃进，对不对？我们都要转到电去，所以油以后就不值钱了，对吧？那油应该便宜，对不对？其实不对，这就是因为一旦你。 这这个你要是去转到这个所谓的绿色能源哈，不管是风能、电能、太阳能，那么这个是需要时间的，这需要相当长的时间的。那么，这从产业链呀，从这个能源结构啊、贸易各方面，都有很多需要很长时间，这不可能在短期几年之内、十年之内是不可能的。 呃，你别听那些什么什么汽车厂商什么在那吹，那个是不可能。它是一个全产业链的这么一个巨大的一个革命。但是在你达到那个状态之前，由于资本市场永远是领先的，就像你现在看到这个，呃，不管是什么这个这个呃，X 美孚啊，或者说像什么 CVX 啊，像什么这个 Total 啊。 这些大石油公司已经基本上不怎么往这个石油勘探啊、石油的这个上游的这个活动里头投资了。而且据说现在这个民主党还有可能说是呃说要他还在这个施压这个美联储，希望从货币政策上讲来掐断这个石油企业的这个勘探的这个投资。就是说，你你如果继续这个勘探， 这个石油，那么我就在这个提供给你资金上，我就卡你脖子。那这个就是说，因为石油这产业是非常长的一条链条哈。那你如果从这个勘探这个这一端，它投资不足的话。 你现在看不出来，那么等个过个几年，过不了几年吧，三五年，那么现有的油田总是会，它总是会有一个曲线，对不对？一开始会有油油的产量相当高，然后慢慢的慢慢降低降低，到最后就已经开不出来什么像这个合格的油了，那么这油就这个油井就废了，基本上是这么一个过程。那么你如果不不勘探的话，那么过不了几年，你就会发现已经没有油，没有井可以采油了，对不对？ 所以，那么那个时候你再要去反过来，你那个时候再投资就晚了，因为你勘探这种事情，你要提前五年、十年，这个这个才可能这个形成你今天的供给供给量，对不对？如果你五年以后再去重新加大这个，由于你不管什么原因吧，你发现石油还有价值啊，或者说你电动啊没那么快呀。 最终你你还是要投资的时候，如果你五年以后投资，那真正能够形成产量，那十五年以后了，对不对？所以这是很大的问题。那么如果什么都不做的话，那么油价从短期到长期一定都是在大涨，那么就不是说涨到这一次就可能就不是说涨到一百五十块钱，涨到两百块钱以上，我认为都是可能的哈。 这个就是因为你这个供给已经不可不可逆转的在减少，那么你需求短期之内又不可能把它减低到那么低，对不对？呃，所以这就是第一种博弈的情况。那么第二种博弈就是现在美国正在似乎走在这么一个计划上，是什么呢？就是以美国、日本为首呢，先提高供应。我这个绿色箭头说的是。 供给供应量，那么它来提高供应量，那么印度呢，包括中国呢，最终都，哎，跟美国和日本协调，甚至可能有更多的石油消费国，如果能够加进来的话，如果拜登有这个协调能力，那么短期呢会造成一个供应的冲击，那么导致短期的这个价格会下降，但是。 欧佩克不会坐在那儿等着你把它的价格砸下去，对不对？欧佩克下礼拜就要开会，那么如果在这个它开会之前，美国、日本、印度都表态了，我要或者甚至已经做出了这个这个把这个战略石油释放到市场上这么一个行动的话，那么欧佩克下礼拜不出意外的话，它会减产来对抗你这个。 相当于增产，对不对？那么不管怎么说，因为毕竟有这么多国家，如果一块协调的话，短期还是会把价格压下来，但是长期是不改变的，对不对？因为你就那么多石油，美国你三十天，你欧佩克我就就咬着牙，我说我一个月我不卖了，行不行？对不对？而你把你那一个月的石油都用完了以后，你怎么办？那时候你。 你就不是八十块钱一桶了，那时候我卖你八百块钱一桶，你也得买，对不对？如果你不买，你的经济就停下来了。当然不可能有那么、那么、 <laughs> 那么大的一个变化，但是就是这个意思嘛。那么这个是现在美国跟美国领导的这么一个所谓短期他希望达到的这么一个目标。那我们可以看到，它的最可能的结果呢，就是短期把油价压下来，然后长期油价这个。 因为因为没有没有改变，它只不过你左兜掏右兜，对不对？所以不会影响长期的这个油价的变化的。那么现在看来，特别是用今天这个市场的这个反应来看，有可能它连短期把它压下来都有问题，对不对？呃，可能只压下来了几个小时，随后这个国际油价又。 弹回去了，对不对？这就是因为大家会想，欧佩克一定会有一个反制，所以大家不太相信你美国这个释放这个原油储备有那么大的作用。何况我们还谈到第三种博弈的情况是什么呢？那么就是说，这第二种情况呢，是对美日或者主要是对美国是最。 有利的，因为拜登短期要把这个油价压下去，来提高一下他的这个呃这个支持率嘛。那么第三种情况呢，实际上是对中国和印度有利的一种情况是什么呢？那么就是说，美国和日本，那日本没得可说，对不对？他一定会跟着日本，呃，跟着美国一一一起去释放这个战略原油。但是印度和中国。 可不是美国的小弟，对不对？特别是中国，对吧？就算你不要说中国和印度没有，就是说完全就是官方的去答应他要加入这个战略石油储备的释放，就算是答应了又怎么样？那么如果大家这个很清楚的看到，那么可能的结果就是。 从长期来讲，价格上涨是毫无疑问的，对不对？无非你就是短期的想，呃，做做这个这个呃石油的这个释放呢，你达到一个短期目的。但是这是你拜登自己的这个需要做的，对不对？你要提高你的这个国内的支持率，但是不代表中国、印度有这个要求，对不对？所以如果考虑到这个情况呢？ 只要你美国走上了这步，欧佩克就其实基本上就没有什么悬念。特别是今天我们已经看到，美国已经呃已经在这个释放五千桶了。那么相信呢，接下来的日子还会再释放更多。那么既然你已经做出了这么一个呃姿态，那么我想欧佩克几乎就没有什么可想的。他下个月开下个星期开会。 最好的情况也就是维持产量，如果他稍微再激进一点，他完全可以再减产一点来对抗你，对吧？所以这两方我们看到他的这个反应呢，基本上是没有什么可以想的。但是中印的这个反应呢，就比较有学问了。那么他要不要加入这场注定要失败的？ 跟跟欧佩克对仗，呃，这个对抗的这么一场，呃，竞争呢？那么如果不管出于任何原因啊，中印哪怕说，呃，我就不释放，我谁都不帮，我哪边都不管，对吧？那也是一种情况。但是实际上更有可能的一种情况，或者说对中印更有利的一种情况是什么呢？ 我不但不释放战略原油，我我有可能还会再存一点，我造成它需求的降低，对不对？而且这个也是合理的，因为如果我看到了美国在这折腾，最终不会有结果，那么从长远来讲，这个油价还是会往上涨。就是未来的为油价一定比今天还贵的话，那么我不但不应该释放我的原油，我应该再多储备点儿，对不对？ 因为这未未来还涨价呢，所以现在我得再囤点儿啊。但是这可能会政治上会有一些有一些这个呃龌龊的 <laughs> 这个这个问题，但是但这个对吧？没有永远的这个朋友和敌人嘛，对不对？大家都是从利益的角度来讲，这个也是可能的。所以大家来看，基本上就是这种三种可能的博弈的结果。那么不管。 是哪种结果？由于它从长远的角度讲都不可能太多的影响这个整个石油的供需，所以从中长期来讲，石油板上钉钉一定会上涨，毫无疑问。那么，只不过短期来看呢，如果在第一种情况和第三种情况，那么短期也会上涨，但是不不是说是一定会暴涨，但是呃，就算慢慢涨或者说是。 呃，停一停，涨涨，这都是可能的。那么，只有在第二种情况，就是说，如果美国真的释放了大量的原油，对不对？然后他就拼了，我觉得这三十天呢，我就都给你往市场里头，这个三十一个月的原油，我一个星期把你把它倒到市场里头，那这个短期会对油价有一定的冲击，这是，这是可以的，对不对？但这一定是短暂的，等这个市场把这。 三十天的这个储备消化完了以后，那么就会继续的再涨。基本上这就是呃未来可能的这个石油大战的一个结果吧。那么，所以呃，在我们分析完了这个石油这个所谓的石油大战最终可能的结果呢，几乎就是没有什么悬念，就是。 呃，美国的这种要释放原油储备，只是用这种方法来去对抗油价，呃，基本上注定是要失败的。那么我们作为投资者，我们当然这些东西是这个国与国之间的啦，这个这个全球的经济层面上的东西。那么具体到我们自己来讲，对我们有意义的事情呢，就是什么？就是我们怎么来配置我们的资产和安排我们的生活来。 尽量少的受这个，呃，这个石油大战的影响。那么第一个呢，我们想，我们我们可以做的是，就是对于石油长期来讲，就像我们之前分析的，一定是看多的。石油现在就各种因素加一块，特别是这个绿色大跃进的这么一个背景下，石油想不涨都不可能。啊，基基本上就是这么一个。 啊，这么一个这个看法吧，这么一个总体的看法。那么具体从这个从这个股票或者这种我们对金呃金融市场的这么一种判断呢，就是在美国这个战略的石油它不断的释放的过程中，那么最终呃它现在大概有八亿桶，对不对？ 如果他就真的跟欧佩克去硬刚，然后不停的在释放，那么等他释放到两亿桶以下的时候，基本上美国政府就对油价已经连现在的这种威威吓的作用都已经没了。因为他手里如果低于两亿桶，两亿桶什么概念呢？就相当于他国内这个石油需求的十天的需求。那么如果你连差不多下个星期的油你都不够用的话， 你还怎么跟人家谈价格？你就只能，但是你可以这个，当然当然了，就是说咱们只是从经济的这个角度来分析了。那么你你说我我我就开始要打仗了，那你直接把你们那个 <laughs> 沙特这个王储过来，咱们聊聊，或者那是另外一回事了，那就是从政治啊、从军事的角度讲去来解决这个油价了。但是这也是个悖论，对不对？你如果你真的用军事的方法来解决油价， 呃，那么油油价最可能的方向是什么？是暴涨，对不对？每一次你跟中东搞事情，那油价都是要暴涨。所以你现在拜登就陷陷入这么一种两难的这么一种境地，他已经呃怎么讲，只能说是束手束手无策了吧？那么现在呢，就是说还好，就是说你毕竟手里你还有一丝丝筹码，你还可以挣玩一下，对吧？等你真的抛到你的储备只有两亿桶以下。 你就洗洗睡吧，对吧？欧佩克就这就这四百块钱一桶，五百块钱一桶，你你也要买，对不对？那么第三个呢，就是那么，因为我们我们的判断是在释放这个战战略原油的这个过程中，不管是哪一国，美国、日本、中印，或者是是其他的国家，不管他们是协调的，还是还是各自。 独立的去做这个决定，那么在释放的过程中，当天或者在短期的几天之内、一个星期之内，可能会有一些对这个原油的这个供需会有一些短期的影响，那么会影造成这些油气公这个油气公司的这些啊股价的波动啊，比如说是短暂的这个下跌或者什么，那么我们的判断呢，就是如果出现这种机会呢，啊都。 有可能是配置这个石油公司的这么一种可以考虑的机会，当然具体呢还要看各个公司的质地，也不是说你闭着眼睛去买石油公司就能赚钱，对吧？但是至少从这个呃总体这个行业来讲是这么一个呃前景。那么最后一点呢，就是说我们可以做的是选择性的配置一些油气服务公司，那么因为这个。 这个现在油气的这个服务公司呢，呃，目前的是呃，总体来说还是比较低估的。就是由于这个绿色大跃进的这么一个呃背景上呢，实际上是呃现在的这个油气服务是不够的。对于现有的这些油田啊，包括海上的这些呃油井啊，这些的服务实际上是是呃。 短期来看还够用，那是因为你还之前有一些长期的合同啊，什么都在。那么照现在这个这个全球的这个往绿色的这个蜂拥而至的这么一个方向来讲，呃，那油气公司呢，相当于是投资不足。那么现在你看不出来，等过个几年，那么你发现这些油井也好，这些海上。 这个钻井平台都开始有问题的时候，那么那个时候你被迫的，出于安全性的原因，你要去增加这个油气服务公司的油气的这个服务的采购的时候，那么这些服务公司就就会有一个反弹。那这个应该也不会太遥远，可能未来我想最多两年三年就应该能够看到。 像这些油气服务公司，比如说像呃斯伦贝谢啊，像 Halliburton 啊，或者叫 Weatherford，或者叫呃 NOV 啊，就 National Oil Vargo，或者是像刚才我说过 Halliburton 了，对不对？还有 Baker h u e 这些都都是呃可以考虑的一些油气服务公司。那么这个是在油气呃这个油价。 大战的这个背景下，我们可以做的事情，那么我们最好不要做的事情是什么？第一就是不要做中长期的做空石油的操作，永远不要，不是永远不要，就是在未来的这三五年、十年以内一定不要，因为这个风险太高了。因为本身它做空一个东西的风险就很高，本身做空石油的风险就更高，而在目前的这个。 绿色大跃进的这么一个背景下，做空石油的这个这个这个风险就太高太高了，所以千万不要去做空石油。另外呢，就是 <laughs> 不要去以色列和乌克兰，为什么呢？因为就还是从这个我们判断油价会在未来呃短期、中期、长期都会上涨的这么一个情况下，会一个什么结果？中东这些产油国会赚很多钱。 对吧？俄罗斯会赚很多钱，对吧？那么这些国家，他有了钱干嘛？他他能干什么？那么中东的国家没得可说了，他们有了钱一定就是去搞以色列，对不对？甭管是去他们自己跳出来，还是去支持什么什么这个武装力量去搞以色列也好，他们现在有钱了，那么。 他们唯一想干的就是，对吧？吃饭、睡觉、打豆豆，对不对？所以这个就是打以色列这个豆豆，所以以色列会非常危险的。未来的这个这个短期内，对不对？呃，乌克兰也是一样，对不对？是呃，俄罗斯有了钱，他也就是搞乌克兰，他就搞他那个黑海舰队，对不对？他这个呃，这个苏联解体以后，他这个舰队没有出海口，是他这个。 这叫什么 “pain in the ass”，对不对？这个片儿里的痛啊，所以他一定会继续搞这个乌克兰，直到把他，就算不把乌克兰都拿下来，他至少他要搞出一个他的这个黑海舰队的这个出海口来。所以，我啊个人认为呢，就是未来的这个一段时间里头，以色列和乌克兰可能是这个世界比较危险的地方。那么，大家尽可能的。 避免吧。那么好，那今天的这个咱们就聊到这儿，呃，感谢大家观看，咱们下期的不二财经再见。